En este vídeo vamos a hablar de la relación entre el consumo de energía y el Deep Learning en el procesamiento del lenguaje natural. Para asegurarnos de que todos entendamos de qué consiste, vamos a presentar algunos conceptos. El Deep Learning, aprendizaje profundo, es una rama de aprendizaje automático que se enfoca en mejorar el proceso de aprendizaje de las máquinas, intentando crear modelos para imitar el modo en el que los humanos aprendemos la información nueva. El procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial que ayuda a los ordenadores a entender, interpretar y manipular el lenguaje humano. Como personas, podemos hablar en muchos idiomas, pero el lenguaje de los ordenadores, el lenguaje máquina, es mayormente incomprensible para la mayoría de la gente. En los niveles más bajos de los ordenadores, la comunicación no se da con palabras, sino que se da con millones de unos y de ceros encadenados que producen diferentes acciones. Entonces, si los algoritmos se inspiran en la estructura del cerebro humano y se diseñan para aprender a reconocer patrones, del mismo modo que nuestro sistema nervioso, ¿cómo disponemos la estructura de red para este aprendizaje? Pues interconectando switches de red para imitar redes neuronales. De hecho, la palabra profundo hace referencia a las diversas capas de redes neuronales que se acumulan con el tiempo. Todos estos switches consumen energía por lo que el auge de su uso ha despertado cierta preocupación por cómo de sostenible es esta tecnología, hablando en términos de emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, los expertos vaticinan que la huella de carbono generada por el aprendizaje automático se estabilizará y después disminuirá. Empresas como Google ya aplican las 4 M's, cuatro buenas prácticas que reducen considerablemente el consumo de energía, reduciendo en mil veces las emisiones de carbono.